हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क को लेकर के बना रहा हूँ क्योंकि ओपन ऑफिस कैल्क में जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एक्सेल के बजाय ओपन ऑफिस कैल्क से पूछे जाते हैं तो अगर आपको एक्सेल आता है तो ओपन ऑफिस कैल्क भी आप चला सकते हैं बस थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी और वो परेशानी मैं दूर कर देता हूँ देखिये समस्या ये है कि मॉड फॉर्मूला कैसे यूज़ करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमओडी मॉड मॉड लिखने के बाद यहां पर आ रहा है डेविडेंट और डिवाइजर अब डेविडेंट और डिवाइजर है क्या देखिए अगर आपको फाइव में डिवाइड करना है तो ये डेविडेंट हो गया आपका और किससे डिवाइड करना ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन लगाना है आपको ये ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन ही यूज करना है टू से डिवाइड करना है टू यहां लिख दिया ब्रैकेट को क्लोज किया रिमाइंडर क्या आएगा इसको डिवाइड करने के बाद मॉड वही बताता है ठीक है अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं या मॉड्यूलस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं ठीक है और यहाँ पर ये मॉड फॉर्मूले के रूप में जाना जाता है तो बस एंटर प्रेस करिए यहाँ पे वन आ जाएगा आप देख सकते हैं ठीक है ये तो बहुत आसान है लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस तरह का सवाल दे दिया जाता है ये लिखा मॉड और मॉड लिखने के बाद यहाँ पर नाइन कर देता हूं और यहाँ पर यहाँ पे कर देता हूं इलेवन ठीक है इस कंडीशन में दिक्कत होती है इस कंडीशन में जब भी आपका आउटपुट आएगा देखिए ये मॉड लिखा हुआ है पहले नाइन है ठीक है और फिर इलेवन है तो यहां पर जब भी आउटपुट आएगा तो कम वाला नंबर आउटपुट के रूप में आ जाएगा ये ध्यान रखना है आपको देखिए जो गलती मैंने की वो आपको नहीं करनी है यहां पर कॉमा नहीं लगाना है ठीक है यहां पे आपको क्या लगाना है सेमी कॉलन लगाना है तो बस सेमी कॉलन लगाइए और एंटरप्रेस करिए तो देखेंगे तो कम वाला आउटपुट आपको मिल रहा है यानी कि नाइन और इलेवन में से कम कौन है नाइन है तो ये आउटपुट आपको मिल रहा है ठीक है इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेकर के मैं दिखा देता हूँ is equal to MOD mod ठीक है और फिर यहाँ पे लिखा मैंने लाइक like सेवन और फिर सेमी कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मॉड वन बच रहा है यानी रिमाइंडर वन बच रहा है कहने का ये मतलब है तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान है आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video